Cześć, z tej strony Michał. Dobra, mamy u siebie Roberta. Robert e, wprowadza taki ciekawy projekt Happy Giving. Polega to na tym, że każda osoba, którą odwiedza, daje jakiś prezent kolejnej osobie, którą będzie też wizytował w trakcie swojej podróży. E, I od poprzedniej osoby, której był Robert, dostałem taki bryloczek. E, dokładnie nie znam historii bryloczka, bo nie byłem skoncentrowany na tym, co mówiła Iza. E, ponieważ myślałem, co dać Robertowi. No ale już wymyśliłem. Dobrze. A bryloczek? No nie wiem, może nie wydaje się jakiś czymś bardzo użytecznym, ale myślę, że będzie jakimś elementem pocieszającym w takich trudnych chwilach. Mam nadzieję, że nie będzie ich dużo. W mojej, po mojej wyprawie, w czasie mojej wyprawy po, po Norwegii. E, tak, bardzo lubię góry. I właśnie mówiąc o górach, dla Roberta teraz, dla kolejnej osoby, chciałem przekazać coś, co dała mi jedna osoba, która była w najwyższych górach świata, e, czyli w Himalajach, była w Tybecie. Tam jest rozpowszechniony zwyczaj wywieszania chorągiewek modlitewnych. No i to są właśnie chorągiewki modlitewne. E, właśnie prezent związany, wydaje mi się, z, z, z religią nepalską, ale mi się to kojarzy z Tybetem, no i właśnie z Himalajami. E, właśnie dlatego to ma dla mnie dużą wartość, ponieważ strasznie uwielbiam góry. Po prostu gdy tylko mogę, wybieram się tam albo rowerem, albo na piechotę. No właśnie tutaj za mną stoi taki wielki plecak, który będę ze sobą ptachał tutaj w Norwegii. No i te chorągiewki, te chorągiewki są do niemcy symbolem takich właśnie wielkich gór, wielkiej przygody. Mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się wybrać do Nepalu. No i te chorągiewki chciałbym się przekazać kolejne sobie jako jag kommer inte för